Señor presidente, señorías, señores cidadáns e cidadás que representan, están na tribuna as plataformas de afectados por este grave problema que mesmo socialmente unha traxedia. Quero, en primeiro lugar, pois, saudar a eses cidadáns e cidadáns e expresarlles a nosa absoluta solidaridade non só dentro desta Cámara, senón fora dela, como me consta que eles xa saben por a nosa práctica ao longo de todo este proceso. E dito isto, o que quero é xa para empezar deixar rotundamente claro que imos apoiar sin absolutamente ninguna caste de reparo, nin condicións, nin modificación, nin aportación, porque non é necesaria a iniciativa legislativa que acaba de defender o portavoz do grupo parlamentar do BNG e ademais expresarlles eh, en nome do noso grupo de Alternativa Galega de Esquerda expresarle ao portavoz do BNG e aos demais compañeros e compañeras Grupo grupos nosos parabéns por esta iniciativa así como os nosos parabéns por utilizar a súa presencia nas cortes das que non, non, da que non, non dispomos, obviamente, eh, para eh, plantexar ante as cortes mm, É que me distraen. Sigan, sigan. Só necesito reconcentrarme un momento e xa está, podo continuar. Eh, por presentar e defender nesta, nas Cortes do Estado que onde residen as competencias legislativas, aínda que esas competencias legislativas en moitos casos, como neste, son utilizadas abusivamente e invadindo unha, meza, unha vez máis ámbitos competenciais desta Cámara, como Cámara Legislativa Galega, e tamén do Goberno da Xunta de Galiza, que non creo que lle importe moito porque está para eso según demostra a súa práctica. Quero decir, a invasión de competencias no relativo a unha das dúas castes de entidades financeiras implicadas nesta fraude, nesta estafa, neste saqueo, neste crime social e económico. Crime. Non son xurista penalista, non podo asegurar que esteña tipificado no Código Penal, por tanto non podo asegurar que esteña tipificado como delito, aínda que houve iniciativas xa penais que están aí. E incluso pois xa está promovido nada menos que polo fiscal xefe don Carlos Varela do Tribunal Superior de Justicia unha acción de carácter penal baseándose precisamente nos dereitos que teñen os consumidores na violación dos dereitos dos consumidores na estafa colectiva e ademais masiva e ademais está intentando, como ben sabido que se se aplica daqui as normas de ámbito europeo, sempre de Europa se fala moi ben, hai deputados do PP que veñen aquí a falar de moito de, da, das normas da Unión Europea, coñecen moi ben, pero sempre a Unión Europea invócase para o que interesa e pásase dela para o que non interesa como a propia Constitución española que violan todos os días. E insisto, o Estatuto de Galicia, unha das dúas castes, precisamente, de entidades son as caixas de aforros que ademais é a casta de entidades que en Galiza eh, foi a principal protagonista da maior parte desas estafas. As dúas caixas existentes antes da última fusión, que eu decía que non sería en tempos, preguntábame públicamente se si aquelo da fusión sería fusión ou sería fisión, como a do átomo finalmente foi unha fisión, efectivamente reventou todo. E que son, quero recordar por unha banda, entidades eran, porque xa non existen, é outro logro de, de autonomía galega, e dos últimos maiorías do Partido Popular na legislatura pasada e na actual e do seu goberno a desaparición das entidades que son entidades de economía social hm, nacidas para o forro popular e para as precios crediticias precisamente a xente con menos disponibilidades, incluso eran inicialmente, como ben sabido, ademais, caixas, montes de piedade, non? Por lo tanto, casas de empeño. E que naceron promovidas por entidades corporativas da administración local, nos casos, por outro lado, por fundacións, etc. etc. O que significa que a estafa que cometeron é doblemente grave. Eu dun banco espero calquer cousa, sobre todo se o presiden personaxes delincuentes como botín. Non se son personas decentes, claro. Porque están a eso. O banca, o banca é, en economía, en teoría económica, a única forma de actividade empresarial que eh, eh, que se fai cos cartos dos demais, co capital dos demais e non, non co propio, non? mediante os depósitos. Por lo tanto, xa pode esperar calquer cousa. En a transitoria da banca española, dende todo o período dos cinco grandes que duraron hasta os anos 60, pois tamén se sabe de moitas historias. Agora ben, entidades de economía social que se basean na confianza, na proximidade, e que utilizaron esa confianza por directivas para sair de apuros e facer operacións tan demenciais como, por exemplo, a relación que existe entre a emisión das preferentes en boa parte eh, eh co as aventuras de señor Fernández de Sousa de Pescanova en Mira cando se enfadou co goberno presidido por señor eh, Pérez Touriño porque non lle permitía instalar unha piscifactoría nun espacio protegido natural en Touriñán entón, vamos a Portugal, metes unha aventura e en parte eh, para financiar eso por parte de determinadas caixas, que logo foi unha ruína, e a causa do que acaba de acontecer en Pesca Nova, en parte foron con cartos sacados mediante as historias das preferentes, mediante a estafa. Bueno, pois pues iso é doblemente grave. E quero recordar que este Parlamento ten, según o Estatuto de Galiza, competencias exclusivas para legislar, son das competencias exclusivas sobre as caixas de aforros xa se sabe o que fixo este Parlamento con maioría do PP na legislatura pasada. E xa se sabe o que fixo os gobernos sucesivos da Xunta de 1996 coas súas facultades eh, de control sobre as caixas que non controlou nada e así apareceu o que apareceu. E as víctimas, unha vez máis, a xente do común. E a xente do común máis inocente, a xente do común máis, máis desprotegida. Por lo tanto, invaden competencias, como ben decía o señor Jorquera aquí, e alegrome moito do que o dixese con toda claridade, porque se eh, invaden competencias exclusivas do Parlamento de Galicia. Como se pode tolerar por ustedes se teñen un sentido de dignidade como cidadans galegos, como representantes de cidadans galegos, que en do Banco de España se fixese o que se fixo co famoso mafo, ese outro delincuente, traidor ao Estado, posto polo goberno do Estado para ser un banco do Estado e traballando para a banca privada para as súas estafas e os seus buratos negros e, a, e o gran caos que se fundou que tiña que estar procesado por eso e non por outras cosas. Como vostedes, si teñen dignidade, permiten que agora se faga unha lei como a 2012 que pasa por riba de vostedes, do goberno da xunta, etcétera, etcétera meténdose un territorio que son dos afectados polas caixas galegas que están regidas aínda por unha lei que existe a lei e xa non existen as caixas. Dándose vostedes usted, conta de que isto é surrealismo puro, pero surrealismo trágico, claro. E non pasa nada. Vostedes a que están? A ser simplemente a última terminal da correa de transmisión que sale da Moncloa ou del Pardo porque ali está a fantasma que aínda sigue gobernando as mentes do señor Rajoy, xa non digamos do señor Aznar, que además quere vir por leña, según parece el Yeti, el retorno del Yeti, dese de cómplice de delitos contra a humanidade, no 2003, cómplice de delitos contra a humanidade, eh? das armas de xosión masiva, da traxedia de Irak, etc, etc, son os seus conxéneres. Por que non os pulsan do PP? Por que non dios? este señor é non pode estar no Partido Popular, somos demócratas, conservadores, pero demócratas. O sector demócrata do PP debe promover a expulsión do señor Aznar. Bueno, volvo. Entón, polo tanto, iso é gravísimo, pero, pero, e que ademais os dados poñen de manifesto é que, no, por lo menos no universo de afectados galegos, nese universo no sentido estatístico, eh, pois eh, non son investidores. O compañero Jorquera acaba de dar un dato que está, ademais, no texto da súa iniciativa, da exposición de Motevas. Ascende a estafa en Galiza aos 1.800 millóns de euros. E a cifra de afectados ascende a uns 85.000. Se dividimos a cifra global da estafa pola cifra de afectados, o que sale é que as preferentes dan uns 20.000 euros por afectado, en promedio. Si unha persona que ao longo da súa vida vai facendo aforros polo traballo, etc., etc., ou polo que pagan cando se xubila, 20.000 euros e eso, un investimento e son investidores que venga Dios e lo vea ustedes que creen en Dios. O mellor é a providencia non existe máis que en forma satánica, pero é un problema de creencias. É un fraude, pero un doble fraude. O primeiro fraude cometeron as entidades financeiras, fraude, estafa, saqueo sin control ningún. Donde estaba o Banco de España? Donde estaban os gobernos para impedir as estafas? E quero decir, recordar precisamente que a estafa comeza cando gobernaba, cando España, como decía o meu chorado José Luis San Pedro, era un aznarato. Como o emirato de non sei onde, pero aquí un aznarato en vez de un emirato. Onde estaba o Banco de España? Onde estaban ustedes? Para impedilo. Bueno, a estafa fan os bancos e caixas. Cómplice, fundamental. Ah, moitos. Incluso aqueles que financiaban ocultamente e en diñeiro negro partidos e cadros de partidos que agora se está descubrindo que estaban eso en vez de estar a servir aos cidadáns. E non lle dá vergonza non, a ustedes tampouco se eu formase parte dunha organización ou tuvese algún rol de edición nunha organización que pasase isto, non me suicidaba, pero, dende logo, evidentemente, andaría entonando o mea culpa, eu que non son cristiano nin crente, profana, polo que pudese ter eu, de participación, inda que fose involuntaria semellante escándalo. E esa foi a gran estafa feita polos bancos. Pero logo ven a segunda estafa, a fai o Partido Popular, coa súa maioría absoluta nas Cortes e co goberno do señor de los Ilillos, dende Moncloa, cando efectivamente aproba esta lei 9 barra 2012 precedida polo Real Decreto que, que xa foi mencionado. Estafa, ou seña, vostedes imagínanse que no Chicago dos anos 20 e 30 Cando os gánsters cometían estafas, fraudes, con coaccións, con engaños, etc., etc., non falo das mortes. Que fosen os gobernos, para empezar, o goberno do Estado correspondiente, ou o goberno federal, e que sacase unha lei para fastidiar aos tipos presionados, estafados, chantaxeados polos gánsters, pero fixeronlo vostedes. Análogamente. É o que fixeron. E, naturalmente, cómplice unha xunta de Galicia que fala do saneamento financiero, resulta que está servilmente ao que lle mande facer para desfeita do saneamento de todas as finanzas do Estado español da estafa finiera de cidadãos. De que saneamento falen? De que solvencia falan vostedes? É que me indigna, e perdonen ustedes, pero sigo pensando como meu amigo Eduardo Galeano, na situación actual dividímonos entre indignados e indignos, punto. Non é máis que eso. Eu son dos indignados, non son dos indignos de momento. Sí, señor. Mal que lle espese. E pregunten a xente por aí, en vez de falar entre ustedes. Pregunten o que opinan. Por lo tanto, esta situación... E como non quero dramatizar, por unha cosa indignarse e outra cosa matizar, se si me dá tempo, outro día houve un acto organizado en defensa do povo palestino. Un acto no que participaron moitas persoas da sociedade civil, dos medios culturais, etc., etc., galegos, eh, para a presentación pública da resolución institucional, da aclaración institucional que aquí se aprobou, e quero agradecerlle ao Partido Popular, ao Grupo Popular que coincidísemos neso, lo cortés no quita lo valiente, en ese acto Pois un dos grandes contacontos do noso país actuais, estaban compañeros rasqueiros e outras personas, a, súa contribución foi un conto árabe, eh, moi sinxelo. Estamos a falar da Nakba, estamos a falar do espolio, do saqueo que sufriu o povo estado de privarse da súa propia terra. O que van facer as mineiras canadienses transnacionais con, co territorio con ese plan de destrucción masiva do noso medio natural e da súa base física. E o conto brevísimamente, se me dá tempo, Brevemente. Brevemente. Pois é un, un labrego árabe que entra na Medina e vai ao zoco e quere comprar sementes. Eh, sementes para, para, naturalmente, para poder sementar, logo corritar e alimentar a súa familia. E leva únicamente nunha faltriqueira leva sete moedas de cobre e noutra faltriqueira un anaco de pan moi receso para ir comendo pasa por diante dun mesón, nunha taberna, de onde sai un recendo maravilloso a año ou a carneiro asado. E entón ela aproxímase, non pode compralo, pero aproxímase co recendo que ven, colle o pan, fai así, e vai comendo pan co recendo do año. Nesto sale o taberneiro, o mesoneiro, e, eh, ti, que tes que pagarme. Como que teño que pagar? Sí, porque o recendo, ti, aproveitaxe no recendo, e a do año, etcétera, etcétera e pídelle as sete moedas. Entón, recurre o prove do labrego ao xuiz de paz. E vai o xuiz de paz, explican a cousa e o xuiz de paz dille ao labrego, si, sí, tes que darlle as sete moedas. E colle as sete moedas. Pero unha vez que colle as sete moedas, colle as moedas e fai así como as castañeros, como as xouses, e dille ao taberneiro, escoitas ben estas moedas? Si, sí, si, sí. eh, pero son che ben, si, sí, si, che son do diñeiro, si, sí, gusta, pois xa tes pago. E, polo tanto, devolvello as moedas ao Ah, a, ao labrego. Ao taberneiro pagoulle co son das moedas o que reclamaba polo fume. O fume, o fume, eh, foi o que lle pretenden dar Remate, aos das preferentes. E o que teñes que facer vostedes, como deputados, se apoiar esta iniciativa legislativa para que tamén se lle pague co son do diñeiro, pero que o diñeiro volva onde teñen que estar que todos os afectados estafados por esa catástrofe social que foron a estafa. Gracias, señor Beiras. Grupo Parlamentario Social.